今日我哋会做一个番茄牛肉蛋汤拌面。首先咧，我哋要准备一下啲牛肉先，咁啊，预备一百至一百五十 gram 嘅牛肉啦，足够两个人食噶啦。我哋切好佢啦，咁啊，沿住啲纹切啦，切出嚟咧，你要见到佢就唔会散嘅。你顺住啲纹切咧，无论你煎佢啦、煮佢啦，你啲牛肉都系唔会缩埋一嚿嘅。 嗱，无论你啲牛肉咧系新鲜啦，定系急冻啦，你都用水咧过一过佢，用嘅手咧揸一揸啲血水出嚟，咁你煮出嚟嘅牛肉咧就唔会骚味噶。啊，调味之前咧，用厨房纸啦，索一索啲水，咁落翻一茶匙嘅糖啦，然之后咧就一茶匙嘅腌汁。 生抽咧，亦都系一茶匙左右啦。蚝油都系一茶匙。先将以上啲调味料咧，诶捞一捞匀佢，等佢索咗啲味先。准备啲生粉水，分几次咧加落去，揦一揦啲牛肉。最后咧就放个鸡蛋，大概咧就系一茶匙左右啦。 令啲牛肉咧就再滑少少。準備兩隻番茄，將第一隻番茄咧就切成粒。咁切碎啲番茄咧就爱嚟做番茄嘅湯底，你連番茄醬都唔使落㗎啦。 另一隻番茄咧就可以切大嚿啲啦，咁因為我哋煮上嚟咧就有番茄，最後可以喺個湯裏面食到嘅。首先咧，我哋將啲牛肉咧先爆一爆香佢，開猛火啦，大概咧炒一分至一分半鐘，唔使全熟嘅就可以攞上嚟噶啦。我哋用個煲咧落少少油啦。 先將啲番茄粒呢，我哋炒溶佢，變咗番茄蓉先。咁再落呢啲大粒嘅番茄，然之後咧就落埋啲牛肉。然之後咧，我哋炒咧大概三十秒，等你啲番茄咧就充滿晒啲牛肉味，咁就可以加水落去煮我哋嘅牛肉湯噶啦。咁另一邊啦。 煲滚啲水啦，我哋先落咗啲面先。咁啲面咧，大概咧两至三分钟咧就可以捞上嚟噶啦。攞啲面上嚟咧，浸喺啲冷水，甚至乎喺冰水上边，咁咧你啲面咧就会爽口好多噶啦。咁到啲牛肉汤咧，最后差唔多 OK 嘅时候咧，你又打两只鸡蛋落去，即刻熄火，搅匀佢，你啲鸡蛋咧就唔会太老啦。我哋再切啲葱花落去。 咁你个牛肉汤呢，就准备好完成啦。咁牛肉呢，如果你提早腌定啦，前后呢不到十五分钟你就一个美味嘅早餐噶啦。我今日嘅分享呢，又到呢度啦。你中意我嘅影片呢，就请你哋 subscribe 我嘅频道啦。我哋下次见。